السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنبدأ مع بعض الدرس التاني هنبدأ بإيدينا اليمين إيدينا الشمال وبإيدينا الاتنين وبكده نكون خلصنا التمرين التاني واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير أسامة عبد الهادي